असलकम दोस्तों मैं लतीफ़ सलमान दोस्तों आपने देखा होगा कि मेरे स्क्रीन पे एक सांप है ठीक है ना दोस्तों अगर आप इसी तरह से आपका स्क्रीन भी आपके स्क्रीन पे भी एक सांप हो तो हमें इसके लिए क्या करना है मैं बताऊंगा इंशाल्लाह सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आप टाइप कीजिए स्नैक ऑन स्क्रीन यहाँ पे जो है आपका ये डिस्प्ले आ जाएगा आप यहाँ से कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे ऐप्स हैं यहाँ पे देखिए हैंट भी है चुमटी जो है सो चुमटियाँ जो तो आपके स्क्रीन पे भी आ सकते हैं या बहुत सारे जो है ऐप्स हैं यहाँ पे इनमें से आप कौन सा भी एक इंस्टॉल कर लें डाउनलोड कर लें ठीक है ना दोस्तों इसको हम जो है सो मैंने इसे ऑलरेडी मतलब डाउनलोड किया है इसलिए आप आप दस हज़ार लोग लोगों ने इसे डाउनलोड किया है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं इस तरह से ठीक है ना दोस्तों चलिए अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली अपडेट्स के वीडियोस मिलते रहें दोस्तों अगर इसको रुकाना चाहे तो यहाँ पे आप ओपन करने के बाद आपको स्टॉप बोल के जो नज़र आ रहा है आपको उस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे देखें दोस्तों बहुत सारे मतलब दूसरे जो है ऐप भी है उसे आप फ्लाई स्क्रीन बोल सकते हैं ये फ्लाई स्क्रीन मतलब मच्छियों का है ये और यहाँ पे और भी है आप देख सकते हैं ये क्या है स्नेक ऑन स्क्रीन है ये अलग है दूसरा ये क्या है ये वार्म्स ऑन स्क्रीन ठीक है ना दोस्तों इस तरह से आप जो है सो अपने स्क्रीन पे शॉप को ला सकते हैं अब यहाँ पे रोकने के लिए यहाँ पे ऊपर आपको स्टाफ बोल के नज़र आ रहा उस पर क्लिक करें ये रुक जाएगा फिर आप वापस आ जाएं ठीक है ना दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को ठीक है ना दोस्तों चलिए फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ subscribe now to receive new updates reviews and news